sitter jag i bilen. Har just börjat rulla. Klockan är kvart över elva på förmiddagen lördag. Jag har cirka 15 minuter kvar till jag kommer på Stekenjokkvägen. Har passerat <clears throat> renstängsel eh, som där de stänger vägen för renarna. För det här är ju ett renbetesområde. De har ju renarna här ända fram till de öppnar vägen 6 juni. väldigt fuktigt ute idag. Eh, molnen är ganska låg. Jag vet inte om det ska regna idag men börjar det regna då går jag med utrustningen till bilen och så går jag och vandrar själv. Jag ska försöka ta mig upp dit. Eh, hoppa över jocken och komma upp. Väldigt fin plats ångrar inte att jag kom. Nu visar det sig att jag tar, in, tar mig inte över här. Eh, jocken som jag filmade nyss går hela vägen upp till en bro där borta. Och eh, jag tar mig inte över om jag inte kör bilvägen. Så jag tänkte jag går ner till bilen. Eller tillbaka till bilen. Jag äter lite grann och så ska jag titta om jag ser någon topografisk karta hur det ser ut i området. Och så åker jag uppåt. Får vi se. Eh, men det är min plan nu. Så let's go! på er alla. Ja, oj, oj, oj. Nu rullar jag vidare. Jag har varit och ätit och eh, som ni har sett vandrat lite grann. Så nu ska jag ner mot eh, Jämtland och eh, vända där. Sen blir det att bege sig och hitta en sovplats för natten. Nu kommer jag in i Jämtlands län. Ska vi se om jag hittar hittade vattenfallet innan jag vänder om. Stekenjokk är en liten gruvort kan man säga. Men 1988 då, då slutar man ta ut malm. Det är det sista vattenfallet för den här resan innan jag vänder. Jag såg, det var någon naturvårdsöversyn här ute. De eh, kontrollerar kanske leder, hur mycket man avviker från dem för att, inte hur mycket man avviker från dem, hur mycket leder man gör utöver de man redan har. så det är bra att de är ute. Det börjar blåsa rätt mycket nu. Det blåser lite kallt. Så det är tillbaka till bilen sen och vända om och åka och hitta någon tältplats. Här är då det sista vattenfallet innan jag vänder om och eh, kör norrut. Och det här är Jämtlands 嗯。 skönt att få tvätta av sig lite. Utan shampoo och utan tvål. Bara rent vatten. Så nu ska jag bara försöka kamma ut det här ogredan Och vidare in i Västerbotten. Jag har hittat min sovplats för natten. Det får bli här. Där nere är den där dammen som jag visade förut. Men nu är jag i Västerbotten. Skylten för det är där. Där någonstans. Så nu ska jag göra färdigt för mat. För nu håller jag på att hungra ihjäl mig. Hungra ihjäl. Hungra ihjäl mig. Hungra ihjäl. Hej på er! Nu ska jag bege mig genom det här snåret. Fjällris. Fjäll... Eh, ja, vad de då heter. Små, små buskar. Ska bege mig till bilen. Se på solnedgången. Den är magisk. Och eh, försöka få i mig te eller kaffe och sen sova. Så vi ses. Hej då! God morgon! Nu är det söndag nu är jag på väg hemåt. Jag håller bara på att göra lite frukost först. Och det blir kokt ägg. Aj. Och kokt ägg och eh, kaffe. Och en macka med skinka och ost. Så vi syns efter vägen. Hej då! Jag kan ju inte fara från fjällvärlden utan att bada. Så jag hittade, tror jag, en strand här. Får vi se om det går att bada där. Jag går ner. provade fiska här nere. Och jag fick en harr på första kastet, men den släppte. Tyvärr. Så då prövade jag på andra sidan och där såg man dem när jag fick in. Jättestora harrar. Hoppas om vi ser någon. Där ser man en. En stor en. Och där borta har det vakat. Ja, det gör det ju där nu. Så det finns fisk, men eh, en gång tog han. Bättre lycka nästa gång. Jag får väl få hit någon fler gång. Jag måste bara memorera vad bäcken heter så jag kan sätta den på bucket list. Så nu fortsätter jag resan hemåt. Sådär, nu är det här äventyret över för den här gången. Så jag tackar för att du har valt att titta och säger ha det bäst så länge. Hej då!